百秋武道具店の動画こんにちは百秋武道具店のうかですおおやってますか今日はね試合が苦手な人集まってほしい見てほしい今日は必ずみんなが試合に勝てる方法やっていきますまず安心してほしいのは、試合に負けたからって怒る先生はいないから。試合に負けたから怒られるんじゃなくて、試合の内容に問題があったから怒られるってことは、これは大きい違いだからね。試合に負けても大丈夫だから、これから良くなっていけばいいから、まず安心して聞いてください。 まあ、よっぽどね、試合慣れしてる子は別として、普通の小学生とか中学生だったら、まずこういうことがあると思うんですよ。緊張しちゃう。声が出にくくなっちゃう。え、相手が見えなくなる。相手の動きが全く見えない。怖い。一本打たれたらどうしよう。格好悪いって思っちゃう。普段通りの剣道ができない。後ろにずるずる下がっちゃう。当たらない。相手が遠い。自信が試合の途中でなくなっちゃう。姿勢も悪くなってるけど、そんなことに気がついてない。こういうことないですか そんなあなたにも最適な話があるんでこれ聞いてくださいついこの間の日曜日本当にあった出来事です明日は試合だというのに私の通う道場にある中学生の女の子 A さんが稽古に来てました A さんは中学から剣道を始めて今2年生もっと上手くなりたいと部活動の他に近所の道場に通っています稽古が終わって先生方に挨拶をしていますありがとうございました 横である先生が A さんに話していることが聞こえてきました A さんね明日試合だよね絶対勝てる方法を教えてあげますはいお願いします A さんは期待している様子明日はね絶対に相手に気迫で負けてはいけませんでそれだけかいって突っ込みそうになりました 具体的な打ち方のアドバイスはありません技のアドバイスもありません試合運びのアドバイスもありませんやっぱり昔の先生なのかな本当に気迫だけで絶対に勝てるなんて約束していいのかなと横で聞いてて思いましたその翌日大会の日すごいことが起こってしまいました A さんのチームが本当に優勝してしまったのです一体何があったのでしょうか 中学生女子の試合は3人制だったのですが A さんのチームは3人とも中学から剣道を始めた子ばかりでした当然他のチームや隣の市から来たチームなどは小学生の頃から習っている子がたくさんいます決してレベルは低くありませんそんな中どうして中学から始めた3人組が勝ってしまったのでしょうか1回戦が始まった時その謎が解けました先方の子は最初から元気いっぱい 中堅の子はまだ緊張して動きが硬いです大将の A さんは少し動きも硬いけど相手以上に大きな声で自分からどんどん攻めていってましたんもしかして A さん昨日の先生のアドバイスの通り気迫で相手に勝ってるすごくいい勝ち方だ私は思いました2回戦が始まりました相手はシードされていた強豪校先方はこれまた元気いっぱい中堅は少し動きがこなれてきました 大将の A さんは今回も気迫で勝っています次は3回戦この辺りからちょっとチームの雰囲気が変わってきました A さんの気迫が先方と中堅のチームメートに移ってきたのです私たち今日やれるかもそのまま3回戦も突破しました4回戦準決勝の相手は強かったです A さんの相手の子は明らかに小学校の頃からやっていますまっすぐ入ってきてまっすぐ打つ面を持っています それでも A さんは気迫で負けません相手よりも大きい声怖いけど自分からどんどん前に攻めていってました最後は代表戦までもつれましたがそれでも A さんが気迫で1本をもぎ取りました自分でも信じられないといった雰囲気に傍目から見てもチームが一丸となってました実はこの段階まで先方と中堅の子はずっと1本が取れず引き分けできてましたしかし決勝へ来てこの2人にも火がつきます 3人とも完全に集中していますこのままいったら私たちとんでもないことになる A さんのチームの勢いが止まらないのです先方と中堅の子も次は私が取ると心に決めていましたいよいよ決勝戦です第1試合場で男子の決勝第2試合場で女子の決勝が始まりました会場中が静まり返る中試合開始の声がかかりました先方 技術では負ける相手に対し気迫で勝ってます相手がずるずる下がるぐらいこちらから攻めていきました引き分け中堅これまで緊張で硬かった中堅の子が完璧な小手を2本奪い取ります2本勝ち3人制の試合で2本勝ちがいかに大きいことか自分でも信じられないといった様子でしたが文句なしの小手2本でした大将 A さん相手も強い 残念ながら1本取られて負けてはしまいましたがよく食らいつきました気迫では勝ってました結果1勝1敗本数勝ちで A3 チームの優勝もちろん3人とも人生初の団体優勝ですもう涙が止まりません表彰式が始まりました優勝 A さんのチーム一歩前に出て並んでください表彰状〇〇中学 A チームあなたは とお約束の文章が大会会長から読まれます A さんが表彰状を受け取りました中堅の子が優勝カップを受け取りました先方の子も出てきてみんなで優勝メダルを受け取りましたその目には涙が溢れていましたあれよく見ると表彰状を読み上げている大会会長まで目が真っ赤で潤んでるじゃないですかなぜかって 実はその大会会長こそが試合の前日に稽古の後に A さんに絶対に勝てる方法をアドバイスした本人だったからです気迫で相手に負けるな A さんがそのアドバイスを最初は1人で実践しそれがチーム全体に伝染しチームの勢いが止まらなくなりそのまま優勝してしまったお話でした本当に先週の日曜日にあったもう本当の話ですよ 気迫で相手に勝つことがどうしてそんなに試合運びで大事なのか、試合の心構えとかそういったところのお話をこれからしていきます。このビデオを見ると、今みたいにね、試合のたびに緊張する、相手が遠く見える、声が出づらい、打っても当たりそうな気がしないとかね、そういう気持ちが楽になると思います。だから、これを改善したい人、直したい人は、まず見てください。 まず剣道の試合っていうのはね普段蓄えてきたこの力を実際の場で通用するかっていうのを自分一人で誰も助けてくれないよ自分一人で試す場所なんだよねだからその試合のためだけに特別その卑怯な技卑怯な技卑怯な技をやってやろうとかっていうのは、まあ、実際にやるっていうのはその考え自体がもうかっこ悪いダサいんだよね剣道やってる人からするとその考えがもうダサいわけ 昔の人はこういう卑怯な勝ち方のことを恥ずべき勝ちと言ってました正々堂々やるのは分かりましたじゃあ試合の中で何が一番大事ですかこれはズバリ試合の主導権をこちらが握るってことなんです主導権を握るっていうことはこっちのペースで試合を進められるってことそれは何かというと必ず戦の気持ちこれまた別のビデオでやりたいんですけど必ずこちらから先に 常にこちらから、常にです。常にこちらから攻め続けるっていうことですね。試合の苦手な子によくあるのが、自分から打っていくと、打たれると怖いから、待ってるの。みんな待ってるの。待ってて、出てくるところを固定打ってやろうとか、出てくるところ、待ってるところを胴抜いてやろうとか、こうやって全部待ってるの。これは、試合で負け負けパターンです。主導権を握れてない。試合運びが上手な子、試合で主導権を取れる子っていうのは、これなんです。これ。 今年の干支、イノシシ。イノシシみたいに自分からガンガンガンガン突進していく。もう小さいこうエネルギーの塊みたいな自分からどんどん突進していく。これが主導権を握るんです。そうすると相手の動きがよく見えるから、びっくりするがよく見える。で、自分のペースで試合を運べると。まずはこれ一番大事。じゃあ反対に主導権を取れてない時はどうなるか。相手が主導権持ってます。相手がどんどんイノシシのように突進してくる。こっちはどうなるか。エビになっちゃうんですよ。 エビになるどんどんこう少し下がる下がる下がる狭い水槽の中試合場の中どんどんどこう隅まで下がって逃げて下がって下がって下がってついには出ちゃうの場外反則1回これじゃ試合には勝てませんエビじゃ試合に勝てないんですみんなイノシシになってほしい前前に自分から行くイノシシになって相手がエビ相手がエビそうすると自分のペースで試合を運ぶことができるんですまずはこれが一番大事でもイノシシになるっていうのはねすごい勇気がいることなんですよ勇気がいるの だって怖いから逃げて受けてエビみたいに下がってる方が楽なんですよでもそれだと試合に勝てない勝ちたかったら怖いけど勇気を出してイノシシみたいに前に出る突進していくじゃあ質問です言われたようにイノシシになって自分から攻めて攻めて攻めて撃たれてしまいましたどうしたらいいですかこれは諦めてください相手の方が1枚上だったうまかったそれだけのことですそれを持ち帰って稽古すればいいんです 自分から攻めて攻めて、千の木ぐらいで攻めて攻めて、それでも打たれた。それは諦めてください。でも、攻めて攻めて負けた。で、怒る先生なんていないから。いない。下がって下がって怒る先生めちゃくちゃいる。でも自分から攻めて攻めてやったら、それは実力出したことだから、絶対怒る先生なんていないから、安心してイノシシになってください。 みんなでイノシシになろうまず1番目は構えを崩さないってことなんですイノシシもそうでしょまっすぐまっすぐ整体してそのままドーンって突っ込んでくるでしょイノシシが「へー!」っていう変な格好で突っ込んできたりしないでしょまっすぐ構えるそして怖いけど牽制は必ず相手の方に向けとく相手の胸元を向けとく怖いからってこう上の方向いてこうなんない怖い時こそまっすぐ構えとく 次は相手の目をずっと試合中見ておくってことなんですよイノシシそうでしょあっちの山は綺麗だなって関係ないとこ見ながらこう突っ込んできたりしないでしょ相手の方をずっと見とく打った後も見とくつばぜり合いの時も見とく当たんなくてもすぐ見とく常に見とくと相手が見えるようになってくるんですこれが目絶対離さない試合中絶対相手から目を離さないで最後は下がらないってこと俺はイノシシだエビじゃない絶対下がらないイノシシだ自分から前に前に行くんだ ってやってるとこのビデオの最初にお話しした試合の時に緊張するとか相手が見えなくなるとか当たる自信がなくなるとかそういうのがねだんだんなくなってくるこっちのペースで試合を運べる主導権を取ることができるんです絶対下がっちゃダメ自分から前に出る じゃあもうこの動画の最後ですけども試合の中ではイノシシみたいになって自分からどんどんどんどん攻めていく方が勝つんだ形が崩さない自分から前に攻めるそういう方が強いんだここまでは分かりました。じゃあ実際はどうすればいいんですかこれは普段の稽古の中でイノシシになるような稽古をしないとできないんです。じゃあ稽古についてですね。稽古には特に上の先生にかかっていく。 上の先生先生にかかっていく稽古は2つあると思ってください2種類ある1つは昔ながらの地獄コースですねちょっと名前悪いんだけど分かりやすくするためにね地獄もう苦しいから地獄なんですよ地獄コースでもう一つは今時の天国コース じゃあまずは昔風の地獄コースの稽古からですね。これはどういう稽古かというと、先生、上立ってくれました。そうすると自分からもう後のこと考えないで全部その瞬間に出し切るんです。もう何本でも開けてくれるとこを打ってく、打ってく。そうするともう腕が上がらなくなります。声も出ないです。息も続かない。肩も上がらない。そうした時もうダメだって思った時に自然に力の抜けた一本がスパーンと出るんですよ。先生はそれを分かってて、その一本を引き出そうとしてやってくれてるんです。 これはもう頭使わなくて体で反応する一本これが昔ながらの地獄コースの稽古ですねじゃあ反対に今時の天国コースの稽古どうかっていうとさあ上野先生立ち上がってくれました何をするか試合感覚で互角稽古を始めるのかわしたり当てっここれはもうゲーム感覚で楽しい、面白い、疲れない。いいのよ。でも必ずこの天国コースの稽古っていうのはスランプが来ます。伸び悩む時が来るんですよ。 一見試合稽古やってるような天国コースの今時の稽古これは実は地獄コースなんですよ途中で伸びなくなるからで反対に昔ながらの苦しい稽古地獄コースだと思ってた稽古それこそが無心で体で反応して打てるように伸びる自力がつくこれこそが天国コースの逆なんだよねじゃあね今試合に勝てなくなっちゃった人スランプの人に聞きたいですよ質問 今天国コースと地獄コースとどっちの稽古やってますか上野先生に対して多分間違いなく天国コースの稽古ばっかりやってるんですよ大人の人でもねよく言いますもう考えすぎて分かんなくなったらかかり稽古やりなさいそうすると次は見えるから同じもう自ら苦しいの分かってるんだけど地獄コースに足突っ込んでどんどん上野先生かかっていってくださいそうすれば疲れた後疲れた後もう動けないってなった後に無心の 体が反応して打つような技を先生が引き出してくれるから実は苦しく見えてそっちこそが天国コースだったんですじゃあ今日のまとめですね試合に勝ちたかったら 自分がその試合の主導権を握る。そのためには構えを崩さない、目を離さない、そして自分からイノシシになって前に前に先を取って攻めていく。そしてそれができるようになるためには普段の稽古から上の先生に互角稽古じゃなくて苦しい稽古、かかっていく稽古をどんどんどんどんやっていく。そうすると体がこなれてもうダメだと思った時に無心の一本が出ます。それが試合で出る無心の一本なんです。